10%-a bukott az iskolának. Négy órát végigülsz is ugyanazon a hangon beszél. Amit meg én gondolok, az pedig arról szólna, hogy minden a gyerekhez igazodjon.